kasih mancing kita kali ini guys biar kali yo gue pemancing pro siap Assalamualaikum lur rencana arep mancing nih kene iki nah iki iki nah gitu loh iki infone infone iki angker banjir lele nake soalnya wingi untuk info kok wong ciledug kon mancing rene ke iki kililin akeh iki soalnya akeh sing apa kuwi tambak-tambak do kebanjiran lilin akeh coba ya mudah-mudahan entuk ana entuk digawe asem-asem oke okay, okay. kan ya tak nyapne pirantine sik eh siap oke okay, tani sik Pak? Lokasi ini pi Lokasi ini rada angel. Eh, dadolan kae. Ana sing golek dadung malan. Ki, ki ki ki nek ki. Rada jurang. Rong meter ya. Ndang dulu tanganmu ndi? Rong meter luwe. Rong meter luwe kae lho. Masak ki sing tuwek angelmu dhewe. Ya. Tidak ada masake ya. Kayak mancing wae direwangi golek tali. Yes ngenteni kae rakit pancing sih oke siap oke suwen ae jeneng banget siap mancing Thank you. Masak ke sing tuwek-tuwek. Ora, masalahe nek mudun kangelan cah. Mulai kontennya do subscribe yo. Masak ke lho. Sing tuwek-tuwek arep mudun angel. Lho. Piye tok? Loro ora? Ora apa-apa. Korbanan iki subscribe. Yo. Mulai perjuangan. Perjuangan mulai di-subscribe yo. Lho masak ke. Masak ke sing tuwek kaya ngene lho nek dijak ngonteni. Suloyo wae. Nara masuk angin tiba. Nah. Kowe kur lompat tok kok. Kan lho kertas lho kan. Iki. Oh. Laron, umpane laron. Laron. Jare nek umpane laron, bongoh iki. Bongoh. Tuh, tuh lele cah. Itu lele. Angkatan pertama. Mantap iki. Yo. Yuk, Bro. Rasa khawatir mancing ambi, Bro. Delok nang entuk yo, tenang. Asem-asem. Ada, ada, ada. Kalah meneh karo pro iki. Nah, Aduh. Gojer. Bismillahirrahmanirrahim. Panopo opo iki? Jangkrik apa iki? Jangkrik belaron. Oh. Ah, ya. Oh. Ya saya to. Larone yo. Kadhe, kadhe, Pak. Kadhe, Pak. Nah, wih. Oh, tang. Pati-pati lah, Bu. Oh, stop. Ya. Coba guys, memancing sama pro menang apa kalah coba nih. Lihat nih, Bro. Sama-sama makannya jangkrik. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. tok gua tipu. Dia pakai jangkrik, kita pakai laron. Kastok gua tipu. nih. nih. Wah iya no. Gue enak kondomnya barang gue. Oleh kondom kan? Marah ya. Coba pakai laron nih guys. Coba ya. Oleh nah guys. Oleh nah dulu. Ih. nih eh, guys nggak mau kalah sama pesit pro itu ngomongnya doang biasanya tuh Kopi kopi siap oke okay. kopi ini siap di pelampungnya eh lah ya cerit Ya jrot. Astar nyanyi aku. Haji Mbak. Tawane kan. Ah. Set. Ya loro deh. Wah. Jrot karo Karo sampah. Di. Wih. Terus iya yuk. Iya. wah kayak wateng giri menyebatnya kayak wateng giri guys akhirnya guys dapat juga ngeleh ngeleh wah itu tenan toh nah baik Jadi karena berarti semanjur ya itu lagi kok mayan nih ya? เห็นตัวเอ้ตัวน่ะดีปะอ้าวคำดุริลาครับปัดลากี่ต้อยเล่เล่เอ้โกรกงานอะไรมันชิโก้โกรกอย่างโอเค Matuk ora? <laughs> Matuk. Piye? Iki sore. Sore? Nggih iya. Ya bisa. yo. Entuk piro kedelokan? Wan, entuk piro, Wan? Nah. Wis iso iso dipecel ora? Eh, di Garang Asem. Garang Asem. Kedelok saiki. Yo. Kate esuk cah entuk piro iki? Berapa Iwan? papat lur itu wolu lur akeh itu wolu iki lumayan garang asem wah cok siki iya. lele garang asem menune garang asem siap siap kok bengi menune garang asem siap oke siap sore mulai yuk ayo mulai wae nek wis itu akeh kete itu pirawan kayak esuk toko jam 4 toko walu, lumayan walu. 8 wis nih? masak garang asem oke okay, garang asem dan jos oke okay? makan malam ini oke okay. malam oke okay. okay. boleh tak boleh Bekasane mancing lu. Mancing dengan kosong. Wong ini kita. Hehehe <laughs>